大家好，啊，我叫，OK，不好意思，我没有什么，因为我刚来到这边的时候才决定我要演讲，啊，因为我发现我只有几次机会，因为我五月底要回家，啊，所以我只有把握这个社会来到这边，啊，所以不好意思，没有什么可以看，啊，可是我要说到我二零一零年的时候去到北京，啊，因为我那时候发现就是我在想一想。 嗯，华人的想法就是为什么跟西方的人就是有点不一样？啊，因为我那时候去到北京，我拿到我大学的，他们给我钱，去到中国研究我的论文。我那时候的题目就是看一看啊，民主有没有什么影响？就是他们中国人他们觉得民响会怎么样？嗯。 所以我问我的邻居，然后他们说：“我问他们，哦，你觉得民主怎么样？”然后他们说：“哦，很棒，我们很喜欢我们的民主。”你怎么可以说你喜欢你们的民主？你住在人民共和国，你是你没有民主，你怎么可以说你喜欢你的民主？哦，可是我们有，你看胡锦涛，我们投票给他，你一个人投票给他吗？没有。 <laughs> 你知道什么时候选择胡锦涛，不知道。 所以你知道他们什么地方选择？的？呃，应该在呃北京。对，可是。 <laughs> 所以你什么时候？你怎们可以说你有你喜欢你的民族。哦，可是，是好的好。所以我觉得就是很奇怪，就是他们怎们可以像这样。所以我改变我的目的，就是我，看一看我可不可以过一个。 在北京说的地道，在这边是当地的，嗯，北京的生活，嗯，所以我住的地方就是在，不管你有没有去到北京，就是在二环内，是，真的北京的地方。我住在一个胡同，嗯，我住在后海附近，我住在一个四合院，嗯，我需要洗收我的衣服，我有点，可是不太好，就是，其实是比较。 不太方便的生活，可是很有意思。啊，然后我有一个邻居，他住在北京，他生活都在北京，应该六十多六十多年都在北京。然后我跟他谈话有点困难因为他的北京音非常重，所以有点难听得懂他说什么。嗯，可是我们开始谈一谈，然后说到嗯那个孔子的“无论”。 就是那个，就是尊称父父子兄弟夫妇朋友，嗯，就是我觉得这个有一些影响，就是很多人没想到的，就是当然就是跟社交就是跟很大的影响。可是我觉得你可以就是随便走路可以看到，就是我比很多这边的人高。 所以就是常常，如果下雨还是有太阳，大家都带他们的雨伞。所以常常就是碰到我眼睛，可是他们不在乎，就是怎么可能？嗯，然后发现就是，如果你不是那个无论，如果我对你不是什么，我你不在乎我，就是我如果你是我的什么，你是我的哥哥，你是我的弟弟，你是我的爸爸什么的，我很会看到你，你对我非常非常重要。 所以华人就是，如果你是他们的朋友，如果你是什么，你感觉就是你对他们很重要。可是如果你不是那些，就是你是什么人，我不在乎你。啊，所以我觉得这个是一个跟西方的国家是一个很重要的差别。因为现在就是我们的那个国地球村，就是我们需要看一看，就是我们有什么差别。嗯，因为如果 我们就是，西方，我们应该比较多是在乎所有的人，因为就是我们的长大的样子。可是如果这边没有那个想法，就是我没有什么回答，就是觉得应大家应该想一想，就是对你的生活有什么影响什么的。所以差不多是那样。所以。 谢谢，不好意思，我没有那么顺利的说，我没有准备。 <laughs>